年轻人先要把刀磨好，要筹备快，筹备工作要做好。天下难事，我有心人不难。年轻人要记着。今天又是个赶集的日子，四伯把他的刀磨得很锋利。 冬天的时候，天总是黑得很早。天刚开始黑，四伯就开始准备晚饭了。话说，四川的男女老少都是美食家，所以人人都会一两道拿手菜。我们早早的吃了晚饭，不到八点钟就休息了。 好早哦，四妹今儿打四点钟没有？四点过了。你一般这么早就起来卖肉啊？肯定要早点儿噻，暗了不得行。三十多年都是恁么子过来的，每天早上都恁早，不努力咋个撑得起这个家庭喽？这两个带你搞一下卖肉的感觉。 走吧，我带你去头上，去拉住。十点过，你两个，三两个就去了，难他不吃点苦，哪敢找钱哦，凌晨四点多，我们到了屠宰场。工人将边口扛在肩上，然后称猪肉的重量。一百六十六的。一场。 一百七十，刚刚才才八了。四伯虽然没有读过书，但是口算却非常的好。早晨五点，我们来到集市。摊位摆好之后，四伯开始熟练的烧皮、分解。 四伯说，三十多年前的猪肉才几角钱一斤，那个时候的人们虽然都说肥瘦不挑，但大家更喜欢吃肥肉多一点。生活紧张，有些叫吃肥的，瘦的就卖不好卖，不好卖。在那儿，天还没亮，四伯就已经将猪肉整整齐齐的分解好了。不愧曾经是当地的金牌屠夫。 之前家人都劝四伯退休享清福，但四伯说只要还能干得动，就多干一天，因为劳动是光荣的。天刚亮不一会儿，人们就开始陆陆续续的进入集市，四伯的摊位也开始热闹了起来。 关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。